Saluton cae bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodio uh, mi ne povas iri al la chambro en mia universitato, char eh, estas multae laboroi, cae bedaurinde estas laboroi <laughs> ancao en la en la domo en kiu trovigas uh, mia non tempo appartamento do mi bedauras kai mi pardon petas vin se estos iom da bruo mi trovis uh, locon por uh, surbendigi la mediton en uh, la cuireio cae espereble espereble uh, uh, ne estos tro da da bruo ili comenzas labori suffice frue do odio mi volas legi cun vi cae cun mediti sur la vortoi de Zamenhof uh, eh, en 1906 la vorto i chi in li el diris dum la dua congresso pri la um, rilato inter esperanto kai la idea karaktero de gi pagio 372 Zamenhof eh, el diris Venos iam la tempo quiam esperanto Fariginte posedagio de la tuta homaro Perdos sian caracteron idean Tiam gi farigios iam nur lingvon Oni iam ne batalados por gi Oni nur tirados el gi profiton Sed nun, ciam prescau ciu esperantistoi estas ancora une profitantoi, sed nur batalantoi, ni civoi conscias trebone che al laborado por esperanto instigas nin ne la penso pri practica utilezzo, sed nur la penso pri la sancta granda cae grave ideo, cion un linguo internazia en si en havas. To, mi volas altiri vian attenton al uh, la contrasto inter idea kai profita batalantoi idea e batalantoi batalantoi por la ideo pazza batalantoi por la ideo kai profitantoi do la mi iam tempesta por uh, che esperanto igiu iom pli rimedo por eh, profiti el gi. Cia la situazio tre changigis en uh, pli ol centiaro, fakte. facte, ciam citiui eh, vortoi estis uh, el diritai. Cai compreneble la idea caractero estas tre grava kai resta stra grava se ni ne povas limigi algi e pensas do eble ni estas en transira periodo kai eble ni ne atingos tiam tempon ki am ah, esperanto estos nur praktika ilo fakte mi pensas che tio estas tre malprobabla facte pro la shangio della situazio kai eble eble mi estas tro simisma, sed la tuta afero estas interessa pro la facto che ni almeno acceptu che iu profitu per Esperanto. Multe esperantistoi vidas la gainon de mono kiel abomenon de la esperantisma ideo. Do, mi ni devas iomete mediti pri tio, char uh, gaini monon honeste kai propra cele usante esperanto ne estas malbona afero laumi, kai ja, en citiu mondo, cum la pandemio, cotopo, devas esti iomete creemai cae malnaivai. Cia, rali flanche, la concreta risco che Esperanto margenigiu complete estas, laumi, tre concreta. Do, ni meditu pri tiu vorto, pri tiu contrasto inter la caractero idea kai la momento in kiu oni nur tirados el esperanto profito di Nu, mi pensas che tio estas uh, suffice por hodiau, mi salutas vin uh, gis morgau, cae restas nur por diri ciel ciam, antauen, Sine fine